Thank you. Ты же Любила. Видимо, всегда. А чтобы любить, нет. Thank you. Thank you. Послушай, а ты что написал? Где? Да вот. А, это. Это я еще не написал. Ну а что хотел написать? Написать? Ерголь дура. Понятно. Скажи мне, Лебедев, ты одинок? Чего? Я спрашиваю тебя, ты одинок? Не знаю. Да, наверное. Почему? Ну, наверное, потому что я физически не очень мощный. Это во-первых. Ну, а во-вторых, я какой-то хлипкий нравственный и вялый. От этого, наверное, со мной не очень интересно дружить. Я тебе буду другом, Лебедев.